Unafahamu? Eh. Huyu Ndaro. Ndaro na macho macho Ndaro. Eh, eh sema mimi na yeye tuelewanage kabisa. Kwa nini? Sasa naona mapigo tunatupilia. Eh. Mm. Amuelewanage kivipi? Mm, yani ni eh, mapigo tunavutupia hapo juu hapo sasa mimi namzidi kete. Eh. Mm, sasa mimi natupia ile kiaina alafu kiaina fulani hivi kijamii. Nyama. Afu nimeona humu mcheni mwa. Mambo vipi kama kama host Melody Arts behind the camera ni Danson TK na hii ni Tarakea TV ambayo unaitazama. Na leo mwanangu katika mitaa yangu ya Ubungo niliyoitembelea nimepata bahati ya kukutana na mwanangu. <laughs> Hivi Hivi unajua hivi vitu wanaviangaliaga mimi nachukuliaga mzaa. Kumbe wapo wana ambao wanapiga huu mtinda afu wanatembea barabarani bila shida. Mwanangu inakuaje? Ah, kama kawaida inakuaje si kaka? Fresh. Afu mpaka kuongea Kichuga mwanangu. Ah, si ndio basi Torates Kaskazini, Sadala, bo mangombe Kia mbele mbele yao mbeleko. Maana yake hiyo ni yani asi hapo uweze ukaforget kama hujasomaga hiyo mavokabulari. Eh, bana leo tunaenda kumfahamu kwa sababu huyu ni mmoja katika wachekeshaji niliofanya wanaambiwa nilioambiwa sorry, wanafanya vizuri kwenye tasnia ya uchekeshaji hapa e, nchini Tanzania jijini Dar es Salaam. Sa kwa watu wasio kufahamu, labda tuanze kwa kuwatambulisha huyu ni nani ambaye amesimama mbele yetu. Ah, hata jina sina, lakini leo niko na Tarakea TV mm. hiyo mm. jina nimeshalikumbuka, Nyoka Republic Boy, Dr Bombay, Snake Squad. Kifupi tuseme nyoka tu. E, nyoka Snake, nyoka Republic, Jamhuri. Mwanangu, mimi nataka tuanze na haya mavazi kwa sababu unani unanivuruga akili kweli. Eh, sijui kama kameramani wangu atatusaidia <laughs> oi daso <laughs> tuanze na hii, tuanze na kiatu. Rafiki yangu anaona viatu havifanani, design havifanani, rangi hivi, inspiration ni nini? ah, hivi viatu babangu, kwanza hii ndukula hii ndukuksi hapo fasi ya mage kuangalia baada yake nikaja kujua nimevaa vyote sare blue, niliona blue yeah. Moja kushtuka kwa rodi naanza kusanuliwa na wana kibao, wewe chali, mbona umevaa hivyo? Nikamwambia basi ni baba mkanye mwanao, hii hapa kutangulia basi kuwahi kulewa noma eh, si magarama navaa hela man. Hii shilingi ngapi? Ah, hii ndukula hii mm. hii ni kama milioni moja, milioni moja hii mm. Pisi moja e, PC moja yani. Kwa hiyo zikiwa hizi mbili zote zinakuwa PC B, yani PC Mbiksi mzee baba. So milioni mbili hapo umeivalia. E, milioni mbili chini tu. Oi, kwenye comment wanangu, msiniangushe. Hivi inaweza kakosti milioni mbili za Kitanzania ongo? Ah, baba sio za Kitanzania mzee, ni ya huko kati huko Mozambiki mzee baba. Ya Kitanzania ndogo sana. Okay, twende um, mm, trouser atoza ah, hii hapa hiyo ni madolari ya sedingi langu madolari. Mm. Eh, Snake Dr. Bombai madolari hapo aliambiwa stupe akatupa ndio inaitwa hiyo. Aliambiwa stupe akatupa, akatupa mzee. Hii shilingi ngapi? Hii hapa kati aliambiwa stupe akatupa. Mm. Ndio madolari hiyo mapointi 2 nukta moja hivi wanangu, mna calculator hapo Tanzania? <laughs> Yeah. Uh, naona huyu ni unyama wa Chris Brown huu. Yeah, Chris Brown, Chris Brown nipanda kwenye jukwaa na Chris Brown huko Florida huko Marekani, sijui ndo Ulaya, Australia. Mm. Eh, Chris Brown akaniambia senyo kusali mbanyoka, mm. hebu ishi nao hapa kidunia. Alafu hata Tanzania ukienda kupiga nao show machali wote wanaelewa. Kwa hiyo Chris Brown mwanangu. Ah, Chris Brown yani big up sana na ni happen sana na ni support ma vitu kibao. Ah, yeye yani hata kwenye mamiziki yake nikiendaga tu akinitazamaga hivi anachekaga kinyama mpaka meno anatoa majasho. Ana data. Alafu tu, hili ni jacket zile za kina John Rembo hizi. Yeah, Rembo man Jamaica. Yeah. Miago Bobo Democratic so jamani chichimani wakishatoka shambani wale wakubwa yeah. wale madingi. Mm. Eh, kwenye shambani kwenda kupalilia lilia mjani mm. wanavaa hizi huko wanaekaeka huko maviberiti manari yani yeah. ya kuashia katika moja mbili. Hichi hapa kinauzwa elfu sitini na yani elfu sitini na maanisha shilingi sitini. Shilingi sitini. Mm. <laughs> <laughs> shilingi 60 mzee Nyerere. Hiyo tumeongelea ukweli. Mm. Ah, <laughs> tuzetu naona time mwanangu. Eh, hii taisi ana nani Michael Jackson. Eh, eh Michael Jackson aliniachia hapo kati. Eh. Katika wanike baada achi alikuwa anapiga alikuwa anapiga show hapo eh hapo Uganda. Eh. Akaniambia chali yangu hebu eh, baki nayo. Hata alikuwa hata sijazaliwa lakini nilipewa nikiwa tumboni kwa mama. Nilianza kuvaa kwanza nikiwa tumboni kwa mama. Kwa hiyo hapa Chris Brown hapa <laughs> yeah, yeah. Michael Jackson, Michael Jackson yeah. Ah, kwa hiyo hii ni zawadi kutoka kwa Michael, hii ni zawadi yes, kutoka kwa Chris. Mm. Ah, twenzetu mwana Eh, naona mikono mikono mwanangu, hebu waonyeshe. Yeah, yeah, eh? Yeah. Mepiga bring bring. Eh, stone inaitwa stone stone. Hizi so fake mwanangu. Ah, hizi OG maana utozipime. Sema nimeacha mavipimio nyumbani. Mm. Nikakupimia hiyo maukubwa hapo, ungekuja kudata kinyama, unapima hii kabisa inasoma. Shilingi ngapi? Ah, hii kama hii moja hii ni trilioni tatu moja. Navaa hela trilioni tatu moja. Kwa hiyo unapiga tatu mara nne. Tatu mara nne ngapi? kumi na mbili trilioni kumi na mbili. Usi ni uchumi wa Tanzania wa mwaka mzima? Ah, sio Tanzania tu, nchi zote, yani nchi mbili, Tanzania na Kenya. Oji mkononi. Wanangu mimi nimeisha huko. mm. <laughs> Hii bracelet. Ah, hii bracelet nimepewa pona, ilikuwa ni ya Bobu Mali yani, kabla mm, ukumbusho Bobu Mali memory card eh, yeah. kalba hajadafanja eh, memory card kalba Bobu Mali hajadafanja ni hapo, jamaa ikali achaga kwanza hii yeah. akasema hii ni ya snake specialist kwa snake unyao yeah, yeah special kofia naona tumepiga hii kikofia. Hii ni inspiration gani? Kwa sababu nimeona watu wamekuwa kifanya hii, naona sasa hivi tuko na kikofia mjeshi ule unafahamu eh hiyo Ndaro Ndaro na macho macho Ndaro yeah. Eh, sema mimi na yeye tuelewanage kabisa. Kwa nini sasa? Naona mapigo tunatupilia eh. mm. Amuelewanage kivipi? Mm, yani ni eh, mapigo tunavotupia hapo juu, hapo sasa mimi namzidi kete eh. Mm, sasa mimi natupia ile kiaina, alafu kiaina fulani hivi kijamii nyama afu nimeona humu mcheni mwanangu premium yeah. spirit eh, sio makeivanti hiyo supply mm. business tunatangaza kila mahali makeivo uhakika wanangu wa makeivo wow. eh so, mwanangu tunafanya tunafanya nini kwa ujumla yani kwenye hii tas, tasnia kwa sababu nimesikia watu wakikuongelea ongelea nikasema so mbaya tukitambulisha wanaoitazama Tarakia TV unafanya nini kwa ujumla ah mimi nafanya sanaa Mm, mm. unajua sanaa ni ufundi unawasilishwa na mawazo katika fikra za binadamu. Mm. Hasa mm. mawazo zangu na fikra zangu kuwapelekea mm. watu sanaa yangu mimi mm. ni dressing style kama ulivyo ulivyonioji mwanzo ulivyoniona mm. eh, navyovaa tofauti na wengine. Kwa hiyo watu wakiniona wanacheka. Cha kwanza hiyo ni comedy yani tumepata. e, yeah. Na cha pili hii sana yangu huaga nachekesha sana kwenye maharusi nini. Mm. Eh, mavitu kibao yani mtaani nini masherehe kwenye majukwaa mm. nachekeshaga watu kinyama mpaka meno anatoa majasho. Mm. Ae, ah, eh, yani au ngoja niwachekeshe kidogo hata mazaji si watazamaji, watamazaji, <laughs> watamazaji mnaotazama Tarakea TV, siku ya harusi yangu mtu akija mpendeza kuliko mimi hivi, mimi namfukuza. Na nilitaka kununua gari mwaka huu, wakasema wanapenda ninavyotembea. Mm. <laughs> Kwa hiyo hii tulianza lini mwanangu? Ah, ili hata tu kitambo, kwanza niko school yani ile ilivyokuwa nasoma ni ile mamoni speech ile asubuhi mm. watu walikuwa na base sana kwenye English language mm. eh, subject za, za English ndio watu walikuwa wana wana e, wanafanya sana. Kwa hiyo nikaona kwa nini Kiswahili kinatupwa. E, ile Morning asubuhi nikienda pale skuli mm. ah, anaelezea kama register mm. Eh, mofimu sanaa ni nini, vipengele vya sanaa, mauzui, mambo ya fani, mm. umeona mm. bwana, mambo ya fasihi kiujuu ke kiujumla bwana. Kwa hiyo ndo kama hivyo, yani watu wakawa wananipenda mimi kwa somo la Kiswahili, yani midalo shuleni kiwekwa, mimi nakuwa kiongozi mm. members ikiwekwa mambo ya welcome sijui form 1 form 6 wakimaliza na kuwa pale members kwa Kiswahili Eh, yani kuenda ku speech Kiswahili, yani kuendeleza Kiswahili. Kwa hiyo ujasiri wangu wa sanaa ukaanzia hapo hadi sasa hivi kufikia hapa nini. Eh. Nimesikia pia hata mziki tunapiga mwanangu. Eh, hata mziki tunapiga nini mistari pia tunachana, tunaandika uhakika. Si unajua tena? Sijui ya kapela. Una libiti fulani hapo naweza. Hebu lete redio lako mwanangu. Lete redio lako. Eh. Kapela limoja. Eh, mwanangu. Uhakika. Tuishi nayo mwanangu. <laughs>